Здраво и добро во моето ново видео. Денеска ја и син ми ќе готвиме каналони на наш начин. Така ли, ти? А? Добро. Ај сега, диде кај мама. Зејтин. За ова јадење се потребни состојки. Кромит, пола килограм печурки, пола килограм мелено месо, нормално каналони и зачин. Доматно пире 1 кг. Прво кромидот на јак оган, лажица сол, бибер, малце лук, Темаат е луд зачин. Потоа додадете го месото. додадете и печурките. Значи ова смеса е точно да ги наполните сите каналони Спржите го добро. Откако ќе се испржа се убаво, примите на страна тавата, да се изладе смесата. Додека се ладе смесата, зачинете го доматното. Малце бибер. лук, орегано, пола лажица сол, пола лажица шекер. Мешате. Во плекче, по можност длабоко, че може да се користе и бешамел сос, али јас сепак ги сакам на овој начин и помните една по една. Малце е жешко, али за добро јадење се трпе. Ова ќе биде нешто ново. Остатокот од смесата слободно испирете од озгора на секаде. Исто така и доматното. и ставете да се пече на 200 степени 20 на минути. Додека сето тоа се готве, изрендајте од прилика 300 грама кашкава. Мириса преуба. Ставете кашкава. и потоа допечете на 250 степени уште 5 минути. луѓе ова е преоба. Се, си не загази ти? А? Малецко си уст. Малецко си устали кими за тоа. Казим цао. Поздрав. Чао, цао. тао.